пропуск, возврат. Давай, вставай быстрее. Да. <laughs> От, вот это кончится зарядка. То есть, смотрите, я пропустил, он уперся, допустим, я возвращаю. Но я уже из него. Дальше. Вы забываете то вы не только назад кидаете, но и вправо или влево. В бок. Шагом. Но с центром тяжести. Соблюдение. Нет, честно говоря, я не запомнил. Вот классику, да. А вот вправо-влево. Вы с тобой... Ноги-то ноги ставят, мы за счет ног работали и кидали. А у вас сейчас ноги ставят. Меня же Почему? Я не буду. Смотрите. <laughs> Еще раз напоминаю, загруз. Мы же, если идем вправо или влево, вот же вот раз, и вот я ухожу. Видите? Мы стакан делаем сверху, Конечно. стандартно. Да. А здесь мы шагом тягу делаем только... Нет, все делаем то же самое. Ну вот, Кирилл, не хочешь спать? Он там раскорячится, как обезьян, его все положит. Ну и хорошо было, да, что у меня хорошо. Я же не, чувство равновесия. Не напрягаюсь совершенно. Это значит, что я что-то неправильно сделал, все. Вот здесь там смысл-то не наработал. Я не бросаю Кириллу по одной простой причине. Вторая рука моя его не загружает вверху. Да. Если бы ты меня остановился, Кириллу пришлось бы упасть. Да? Я просто остановился вовремя. Он просто вовремя. Я до конца, я бы упал. А здесь, здесь именно за счет этого. Так вот, именно передвижение. Ведь вы можете передвигаться назад, вперед, Вправо или влево. И еще момент один. С руками. Пожалуйста, вот оно. Вот мы сейчас на этом будем работать. За большинством пальцем идешь? Или ты его не открываешь? Не совсем. Посмотрите. Если ты его не открываешь, я тебе его... Если я начинаю ходить, проваливаюсь. Совершенно верно. Угу. Все, закончили. Работаем сейчас просто